Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofwa dan kita kembali lagi dalam preview sejam. Apakah game yang kita akan main hari ini? Hmm. Gamenya bertajuk The Alban Ghost. So aku tak tahulah game ni bukan game horror eh. For sure lah kan. Dia game macam uh, Mario Paper sebab orang yang apa? Uh, apa ni? Confirm. Eh, orang yang buat game ni dia minat ha, Mario Paper So kita akan tengoklah Game macam Nintendo punya game Outbound was always kind of a nice place to live Okay The folks there kept themselves to themselves An argument here and there, sure Oh That was until they all started to get sick Oh, sakit That cursed swamp poisoned our water and Outbound was nearly wiped off the map because of it. No, but I told. Then there were only a handful left. Some who needed help crossing over. And somebody was going to do it for them. Ah, interesting. Opening agak menarik. So kita nak pindahkan orang ke apa? Daripada Oh, ni aku. Glade of Dawn. Oh, cantiknya dia punya ni. Dia punya world. Walaupun starting kan. Press. B to dash. Alright. Oh, oh. Level 3. Tiba-tiba level 3. Alright, so aku boleh masuk tu. Take. Map of the unlock fast travel. Oh, okay. Oh, wow. Penyamaran. Oh ni aku turun lah ni kot Okay jap aku nak try masuk dalam uh, Telaga ni Alright apa ada dalam telaga ni <laughs> Oh my god comelnya Special that can be forged into aspect ourselves Okay game ni macam Sonok Okay belum apa-apa dah rasa sonok dah uh, Let's go Tapi tak tahulah dia susah macam ni. Kalau macam Dark Soul ke apa Ngabak jugalah kan Macam yang macam hari tu punya game Okay Bush hide you from enemy. Okay. Okay, boleh buka kunci tak? Lockpick. Use to lockpick. You currently have... Ooh. Oh, ada lockpick. So, kita nyuruk. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena lepas daripada itu ke? Okay, maybe. Oh. Eh. Lah, macam mana nak lepas? Oh, bila tu dia lawan pula? Apa tu? Oh no, an apparition, huh? You can see me after all this year. Well, let me... Oh, ni turn base ke? Ha. Alright, I will handle everything breathtaking skill. Learn how to tell me what to do. Okay. Attack. Pip squeak. Oh. Oh, best ni. Ha. <laughs> You have to tie to attack. Alright. Yeah, dia santai tapi dia... What? Alright. The devil going at us. Uh, ah, we can't do anything right now. Take a hit. Okay. Apa ni? Swish. Apa tu? Okay. Oh, that hurt. Well... Eta, ah, we can use command to take half damage and all. Okay, ni shield, shield, okay. Okay, so ni Sheila. lah. Dan juga macam rest lah. Okay. AP, alright. Two AP, you can attack two time in the turn. Wow. Right. Okay, so aku protect. Alright, aku suka turn base sebab dia akan boleh, boleh jadi kompleks eh. Uh, let's try one AP to attack this new set. Alright. Oh, what a genius. You are very fast learner. I'm sure you have noticed this. But whenever you attack apparition, HP down, their stun also increase. Oh, ada ni lah. Ada break. Yellow bar. Oh, okay. Double damage. The more stun gauge. Okay. Skill. Uh, swift hit. Alright. Medium attack. Huh? Oh, timing dia pelik sikit. Alright, stun. Major damage. Uh, tak apalah, kita boleh ambil masa kan untuk timing. Uh, ya, yeah, let's go. Okay. Alright, 3 HP. Aku rasa kita dia tak mati dah kan? Ah, Dia nak mati dah tapi kita boleh... Skill boleh add up dulu. Alright tajil lah kan orang kata kan Nak bagi feel-feel tu kan Alright lepas tu Ni ke pakai AP 75P apa maksud dia Oh 7SP ya, Okay okay Hop Yup Dua kali boleh attack Go Hop Oh Dia kalau sebelum kuning tu kita akan ni Okay okay okay Alright oh kita naik uh, Kita dapat low pick satu Used to lopik Oh kena ada dua Oh my god So HP kita macam mana? Adakah dia Bawa ke depan ke macam mana? Ya dia macam heal lah lepas fight So ya yeah. Oh ada secret kat atas Tak ada okay, Ada item Macam mana nak pergi atas tu ada item Atas ni ada item Alright, kita explore Cari-cari dulu Okay, tak ada apa kat sini Okay, atas pula Okay, ada banyak secret item eh Open Dapat lagi lockpick Dua lockpick maksudnya kita boleh buka Kita boleh buka yang belakang tadi tu Nak juga buka Mestilah eh Ya, even atas pokok ni pun ada ni Right, you want to lockpick? Yes So macam ni ni Toggle apa ni Ha Oh ya yeah, aku kena Apa tu tak faham ha? Oh, aku nak angkat ini masukkan. Oh, that's cool. Sit. Sit. Tak ada apa pun Untuk apa seat tak ada apa pun uh, Aku tak boleh naik atas tu Tapi rumah ni ada apa Yes Apple Apple ni probably untuk heal aku ya Item Expect germ Apple Fresh fruit Okay oh, Wow Boleh naik atas tu Boleh naik atas tu jap Aku nampak macam ada orang lagi tadi Okay Right, let's go Progress Okay Oh Ada kawan-kawan dia yang lain Eh ada ni lah Ada awet I'll never get used to this Wine Wow what's that Ah ni akulah tak kena tahu kot Freak of nature Hey Michael don't be so mean Ghost Extremely sketchy Wait a second That's it This Bukan aku bukan pembunuh okay Alright Ya Minta maaf lah kan Abang kau ni Kau hajar Serial killer Oh itu mesti boss kan Alright bye bye Okay Kita ada banyak juga area belakang Yang kita boleh backtrack uh, Surprise enemy to get Turn in advantage Okay So sebab tu kita kena teleport apa semua kan Sebab nak patah balik kan Bila kita dapat certain Item ke kan Surprise enemy ya. Okay, kita try surprise enemy. Weh, tak surprise pun. Macam nak surprise? Macam tu ke? Eh? Macam tu kot. Your turn advantage. Weaken operation for one turn. Oh. Ah. Minor defense. Apply minor defense to the target for five turns interesting. Ya, kita nak try main defense je. Lah. Kita buff dulu. Yup. Alright. Lepas tu kita... Uh, add up. Alright. Lepas kita try attack dua kali. Ya, kita attack. Yup. Ya, yeah, there you go. Skill. Sivit. Wow, easy, big jump. 19 XP. Wow. Alright. Uh, ada tempat yang macam tak boleh masuk. Macam aku cakap tadi lah. Nanti akan ada ni lah macam apa. Kita backtrack lah. Ya macam secret-secret nampak? Nampak tak? Oh, dapat apa tu? Lockpick sampai... Ui, 5 lockpick banyak pula eh. Oh, ah kita buat secret attack. Secret attack. Mana dia? Mana secret attack? Okay, secret attack. Mana secret attack? Sini, sini. sini. Okay. Patahlah balik. Patahlah balik. Hop. Ah. Mau kau tahu? Oh, dua? Wait, what? Okay, macam biasalah kita uh, skill dulu. Kita minor defend Itu tactic kita sekarang. Alright, kita buff defend, Okay, dia akan 3, 3, 6. Alright. Lepas tu kita add up. Alright. Oh, maybe kita boleh guna item waktu ni kot. Info minor defense down oh tu dia punya oh dia punya skill ah, kita boleh defense juga escape pun boleh ah okey dah go alright 7 aku rasa dia serang sekali berapa tu 8 kan eh? ya yeah. sebab tu mati tu there go one more oh oh oh oh Alright, kita uh, add up And then kita double attack dia lah Macam biasa kan Aku nak try guna skill tu Apa ni? Uh, terus dia Boleh tak? Boleh lah tu <laughs> Naik level dapat magic strike Dapat skill baru magic Yang best ya Yang best ya HP kita dia refill balik kot Okay. Itu yang best tu So kita tak rasa macam Redundant sangat bila lawan tu Alright Okay ni siapa Wah Many new people but you arrive at the perfect time You see that campfire Boleh masak ke? Oh boleh upgrade Setting, setting this up all over very table they're quite you can use them to collect your thought calling is saving you can oh okay collect your thought And also, you see this anvil you can use to make some pretty awesome stuff. Okay. Boleh bagi aku expect jump. Before forge, uh, recipe book. Okay. Campfire gonna set themselves up. I hope. Saving and forging. Alright. So campfire ni untuk save. Oh, okay. Uh, so ini untuk forging Sekejap sebelum kita buat forging apa semua tu Kita pergi dekat area yang aku tak pergi lagi Yup Ke hmm, Boleh lah Yeah Yahoo Ya ada dua masalahnya Alright masalah dia Okay So kita ada Magic Strike 4 Magic of the Week Damage Use of All of the user remaining AP What the heck Oh so double AP ya. Alright uh, So kita akan main the defense For sure Alright Boleh lajukan dia Okay boleh boleh Alright kita lajukan lah uh, And then uh, Add up So macam mana nak tahu berapa AP kita? Aku tak nampak Oh 2 per 2 tu lah AP eh I see Ah, uh, So let's go with this Okay and then Uh kuat juga Double double tu mati Kot 9 Ya yeah, mati Yup dead Right So either up Aku nak try Aku nak try yang kuasa baru tu Alright, magic strike. Let's go. Yup. Yup. Yup. Allah, tak mati. Sayangnya. Oh, tapi dia dah start. Oh, itu function dia. Weak damage untuk untuk ni eh. Untuk hit dia lagi banyak. Aku lupa pasal stun tu. Aku lupa pasal stun mekanik. Alright, apa yang ada atas ni sebenarnya? Uh, oh, ada perempuan. My precious life was all hasil bahasa. Dying or blessing in disgust I need. You what? Oh, ni dunia hantu kan? Ya. Yeah. Boleh naik tak? Tak boleh. Eh. Oh, ni macam satu section area yang lain pula. Wait, what? Okay. Yeah. Dia lambat sikit lah nak, nak start loading tu eh <laughs> Kelakar jugalah Padahal game ni game turn base je Eh tapi kelakar jugalah Right Sama juga kita guna teknik yang sama Kita agak edit up Right Oh miss Dia miss And then Kita akan attack biasa There you go Meletup kau di situ dan kita add up juga Yang standard lah standard. Okay. Kita boleh lajukan lagi Itu paling laju lah Yup uh, aku tak boleh add up Oh aku dah dua eh I see Alright There you Meletup kau oh. Kita dapat ping jump Kita dapat poison pork Skill baru Yup tu dia Smoke bomb Alright smoke bomb ni macam Clean stack dekat Pokemon Hmm Uh, so itulah bila kita macam aku memang uh, turn base ni memang aku minat. Jadi ni macam cozy turn base lah. Aku tak lah at eh, one point akan jadi susah ke tak. Tapi aku rasa standard lah kan. Level tak cukup memang uh, apa ni? Kau akan matilah. Yang awal-awal ni nampak macam okey kan. Uh. Dia akan uji kau nanti. So kita boleh power up, defense up, healing up, reconstruction. Uh, ini apa? Skill eh? Oh, Sekejap Aku boleh buat mana-mana satu Recover 1 HP and SP at the start of every turn Oh ni macam kopi je bawah ni So kita boleh buat semua ni So aku akan buat uh, Power up 1 uh, Defense Healing Healing kita tak pakai healing lagi rasanya lah. So Maybe defense up dengan power up Kita full power up Oh, aspek jump tak ada. Eh, aspek jump. Figment menu. Oh, jap. Saya dah tahu aspek jump. Ya, okay tak apalah. Okay, kita baru dua. Okay, so dia kata equip dekat figment. Ah, uh, aspect. Alright. Oh, increase power but decrease HP. Oh, power up. Power hungry all new. Uh, aku tak equip. Wah. Oh, best ni. Best, best, best, best. Okay, ni probably aku akan make kat stream. Sebab it seems like it's a good game. Risk and reward. Oh, kita boleh pilih. Ad oh, dia ada rook light juga. Strange wood allow you to forge powerful aspect with drawback. Allow ni ni ni rook light ke? Forge aspect that affect the timing gauge. Ah, uh, ya timing tak ya aku. Timing kita power. So kita ada stubborn basic attack deal 25 damage but all other skill deals 50% less damage. Increase power and SP but decrease HP by 10. Uh, jap power hungry kita dah ada guys. So let's go with um basic attack deal 20 more damage. Tak lebih ke? Ya, Oh ya. Oh patutnya aku ambil tu dulu baru aku buat. Ah uh, ya, kita memang nak buat tu pun. Ah uh, basic attack. ya. Oh expect jump tadi. Oh aku dah salah. <laughs> ada expect jump eh? Yeah, ada. <laughs> Lol. Alright, ah uh, jom kita buat so ah, ah, ah, okay ni. So aku kena equip dekat figment. Walaupun aku punya expect rasanya aku Oh dia ganti dengan tu eh Power hungry one Power up Alright So aku nak power up juga Increase power ni Abia Defense uh, Maybe tak payah kot Oh tak boleh eh Ganti dengan tu So maksudnya tak boleh stack Power up dengan ni Oh boleh boleh boleh Oh boleh boleh boleh Okay So aku nak stack power Aku tak nak defend Okay aku nak gantikan ni dengan There go Kita stack full power Dan mungkin kita akan tukar ikut keadaan lah kot Aku rasa okay Okay so macam mana ni um... Ha macam tu je lah. Oh tak boleh okay so, Tarik ni Tarik ni okay dah There go Aku sukalah Alright, kita akan ikut keadaan lah Maksudnya ada masanya mungkin kita nak defense kan uh, So kita ada laluan situ Kita ada laluan secret sini juga Yup Forest map Kita boleh apa fast travel kat sini There you go next round Agak editing juga lah, macam boss ni Alright so ni laluan apa ni Okay apa Eh There you go pam pam pam. Woo, mesh. So boleh kita dapatkan uh, info magical lesser heal magic blast healing power defense speed 18. Okay. So let's go with kita ada skill apa? Kita ada poison poke. Minor poison for two turn. Right, kita akan buat minor defense. Okay. Lepas tu kita akan poison poke ke Alright Oh dia heal lah Bahayanya Lepas tu kita add up Right, sebab aku nak attack dia dua kali There go Then maybe Oh uh, aku boleh guna semua AP yang aku ada Untuk stun dia kan Ya yeah, Let's try that Oh dia nak stun aku lah Okay kalau dia nak stun Aku patut attack biasa lah kau Yup This time let's go Kita menang ni Sebab this time <laughs> So kita menang lah Berapa damage aku? Banyak jugalah So aku rasa ni Seal kot Yup Essence of music Cool Aku suka dia lepas lawan Dia healing balik Aku memang <tsk> Okay so Maksudnya yang ni jalan dia bukan banyak sangat tempat boleh explore eh. Yeah, this is too good. This is too good. Yeah, ini 10 out of 10. Ah! Kejut aku. Oh, tapi kita dapat ambush juga eh. Fungal. Oh, dia poison lah. Ah, uh, maybe kita kita main defend dulu. Alright. Tengok macam mana boleh pergi kita. Oh poison 3 turn weh Oh god this is bad Ah, uh, And kita add up Maybe kita double of ni Power kita Oh menarik eh oh, Tapi HP aku tak makan pun Oh masuk dia 2-3-3 tu HP apa apa poison dalam ni Status glossary Glossary eh Minor poison Deal 3 damage when you heal or attack Oh So maksudnya kalau aku attack aku ni ni. Yap. Bahaya ni. Macam mana? Eh tak apa Eddie satu dalam. Oh aku mati ni. Ha. Aku mati. Aku mati tak boleh. Sebab dia stack 225. minor poison mati lagi tapi aku try edit eh, out aku nak tengok kalau mati apa jadi ya dia main stack ni lah jahat lah macam mana ni Yeah. what jahat tu so aku kena juga attack dia Oh, masuk di switch. Oh, okey. Ya. Sebab dia stack damage. Alright. Dia, oh, tu lah dia makan namnya. Ya, okey. Aku kena... Alright. Alright. Okay, okay, aku rasa... Aku rasa... Kita kena skill. Kita kena poison poke dia. Alright. Supaya dia pun sakit juga. Alright. Okay. Okay. Magic Strike. Sekejap aku nak tengok status grocery. Tak boleh lah. Heal pun tak boleh. Poison ni scam bro. Serious poison ni scam. Okay aku try edit out dulu. Oh dia immune dengan poison. Aku mati ni weh. Macam mana? Apa yang aku boleh buat? Dia stack! Fungal Aspiration has no, has no HP Apa maksud dia? Macam mana aku nak Nak Nak lawan ni? Aku tak boleh lawan ni Aku tak boleh, aku tak boleh Alright, Sebab aku tak ada skill healing lagi So ya, yeah, kita akan escape sebab kita tak mampu Alright Sedih kan? Tak mampu One day lah one day Tapi kita still dapat lifestyle dengan expect germ Alright that's cool Ah, uh, Okay kita kena cari something untuk menghil Ataupun untuk healkan poison Ya yeah, something oh. Lopik lagi Yeah I'm sad Sometimes ada fight Tapi aku suka game ni uh, Fight dia ada masanya kita boleh Macam Retreat kan eh? So very very good design lah Memang aku rasa game ni cozy lah Cozy, cozy tu maksudnya santai Alright Dia dalam pada masa sama dia challenging juga Dan aku tak sedar dah setengah jam Alright sebab game ni best Aku rasa macam aku nak terus buat stream je lepas aku buat preview sejam ni. Ni yang bagus ni bila kita main preview sejam ni kita dapat jumpa benda-benda yang benda-benda yang ni jam macam ni ah. Alright. Oh dia ni healing bro kuasa dia. kau hajar tu. Alright there you go. You dead. 28. Start with oh, stun. Alright. Stun, stun, stun. Ah, yep. Sepatutnya dia matilah kan. Kita boleh swift juga. Oh tak mati no Wah aja There you go Let's go Alright Ah uh, Atas ni kita dah pergi kan tadi Bukan ni apa ni Apa ni Ni apa benda pula tanda apa ni Okay aku tak tahu tu apa Tapi ada something ah Aku tekan semua button Yup Aku tak tahu apa Maybe teleport <laughs> I don't know Oh tu tiga orang tu ah, Apa benda korang buat kat sini Oh ada camping Eh ada camper It's the killer I have to capture them soon Ya yeah, Aku bukan killer Okay aku hantu Ya, tak adalah Game tak adalah sama macam Dia okay dia sama macam Paper Mario juga lah Betul lah betul lah Paper Mario pun turn based juga. Um, expert Detective. Uh, his dad, he can really want for real. Eliminate his burden. Then they're able to ascend hope for reincarnation. Yup, yup. I'm so sorry. I remember for longer than intended. Check up on Michael. Right, so Michael dah hilang ke? Aduh. After feeling merry kindness, you unlock your fitment. Comedy. Through replenishing your other... Use it to your advantage through replenishing our, your other fitment help. Ha? Aku dapat figment baru. Oh ya. Aku dapat binatang baru. Wah. Wah, jap apa beza ni dengan ni? So, yang ni Oh, dia ni lebih kepada Healer I see I see, I see So, kita akan uh, bagi jadi tanky lah Tanky lah, tanker, tanker Aspect jump, alright Each fragment can equip 3 aspect Fragment Alright itu aku dah tahu So uh, Kita ada healing skill Ataupun stun manuscript Alright kita akan ambil healing skill Kita ada Boleh back ke? Uh, boleh lah Revive ally Wow There go We need healer juga Kita kita need uh, something healing Okay aku ada anvil tak guys ni Okay, so let's go with oh kita ada tak ada respite. uh, ah, apa lagi kita boleh buat? Alright, kita boleh buat healing up. Aku rasa kita ada healing up kan? Oh tak tak tak tak tak. tak. Alright, kita boleh buat healing up. You currently have two aspect jump. Alright. Dengan lesser heal. No, tak cukup pink gem. Ding. No. Oh dia dah ada, dia dah ada skill. Oh dia dah ada skill laser healer. Alah kenapa aku ambil? Oh no. Why the heck? Kenapa aku ambil? Tidak. Ya tak apalah. Ya dia dah ada skill healing lah. Kenapa aku? Ah maybe maybe ada untuk hybrid nanti ke? Okay. Alright kita kena positif. Aku silap. Dia mestilah dia kan support. Salah-salah lah. Apa kita punya binatang kedua ni nampak tu dia ada skill. Laser heal. Oh my god. Ya itu je lah kot silap aku Yang lain tu okey kot Alright Let's continue Continue our journey Sekejap ni ke jalan kita kena pergi Ya kot Sebab game ni dia banyak Macam secret kita pergi kan And then kita boleh dapat item Itu yang best tu Okay situ. tu Sini lah datang Sampai ke lah ambush Aku suka bila ambush Sebab kita ada extra turn. Let's go Oh There we go Wow Very very nice Alright kita main defense Alright kita tengok skill dia apa Kita minor power Apply mana power to target for two turns uh, Get SP equal to 20 of the target defense Ooh. Target. Okay, kita bagi power. Okay, full power. Let's go. Alright, there you go. Dia ni akan mati tak lama lagi. Alright, kau relax je. Alright. Kau pun sama kak. Ada up je. Alright, there you go. Aku boleh attack dah kot ni lah. Yup. There Meletup. Aku, aku... Tertanya-tanya, adakah stats yang dekat macam Figma ni... Attack tu adalah attack dia hmm. Macam power 27 Bukan Separuh daripada power kot Tak sure dia punya macam mana eh uh, Dia punya Dia punya Nombor tu dengan dia punya attack Macam mana dia orang uh, Apa Punya kaitan Uh Tak tahulah ambush ke tak tu I don't know Oh, wow, banyaknya. Okey. Um, ya, kita kena bunuh yang itu dulu. Yang magic itu dulu. Right, mana defense? Ah, uh, Okey, dia ada minor HP is HP share. Right, aku boleh buat minor power dekat ni. Alright. Apa dia buat tu? Apa dia buat tu? Oh wow, alright Ya yeah, aku boleh bunuh ni Aku ada extra damage kan Ya yeah, aku boleh bunuh salah satu ni best go Level 2 je pun yep. Oh dah mati Dah mati pun boleh kena serang Right Nak bagi dia stun je Oh what Dia heal yang kawan dia ke Ah ya yeah. Oh tak dia kurangkan tak tahulah There you go dead Alright kita boleh fokus lah um, Target defense HP Aku rasa tak ada apa-apa kot uh, Kita maybe boleh buff Ya yeah, buff ni Then dia attack Alright Dia buat apa Dia heal Dia, dia ada kuasa healing je weh Sedih betul Aku boleh buat ni kalau nak Aku boleh add up dulu Alright ya, dia, dia kuasa dia healing tu eh Sedih tu Kita try um, Kita try attack sekali Oh start dah Alright Oh dapat respite Ya kita boleh craft uh, skill baru kalau nak Tapi rasanya kita akan <laughs> teruskan perjalanan je uh, Skill-skill baru tu nanti-nantilah ya sebab aku nak tengok sejauh mana aku boleh pergi uh, preview sejam ni Dan aku suka dia punya kamera juga Dia bukan top down Dia macam uh, Macam tilted And Kamera Yang kau boleh nampak macam secret area tu Boleh nampak dengan lebih jelas Right so aku dapat farm key Oh ada dekat atas tu Oi Go Yap yap Hah? Kenapa perangkap ke? Wait what? Oh, dia nak tangkap aku. No. Bukan aku, okay? Oh, soundtrack sekejap. Ya, bukan aku. Dia nak bunuh aku. Sabar, tunggu Michael. Terima kasih, Mary. Coincident? I think not. Illuminati. Illuminati. outbound uh, ah, Aku tak pernah Aku tak pernah datang sini ya. Aku lupa Macam semua game RPG JRPG Ya takkan aku orang jahat kot Aku ke ah, nampak dia dah Dia macam Okay let's do that Alright kita pergi ke rumah Adrian What's your name? Nama saya uh, software Allah Vitas Vernadas What the heck is this Cara delete Okay Nama saya Safwan Alright Safwan tapi apa Macam uh, Macam Hipster sikit uh, Sebab aku suka phone dia cantik <laughs> Alright uh, Okay hipster sikit uh, Macam tu Allah salah Bukan macam tu Dia urut besar lah sekali Yeah, you still. Alright. Yup. We should go. Alright, lantern. Okay. Lantern. Oh, aku dapat aku dapat farm key. Adakah dia orang join aku? Wow. Mesti lah lawan. Aku akan lawan semua monster. Alright turn advantage. Okay, so let's go. Um, aku rasa tak perlu aku minor defense. Ya, yeah, aku rasa aku terus start dengan Eta Arbor. And then dia ni just buat minor power. Alright. Ya. Yeah. Masalahnya yang tu je lah. Go, dead. Apa kata kita try uh, uh medium Allah tak kuat Allah Allah Haa bolehlah Berapa? 6 je damage weh ah, Takpe dia, dia heal je Dia heal tak masalah lah. Wah oh, aku just Gila kot Main power Dia dia dia stun ni sampai berapa Aku nak tahu dia stun ni sampai berapa turn Tu juga kan kalau aku edam Sampai orang attack ke? Uh mampus Alright. Oh, stun. Dia jadi lagi lemah eh. I guess so. Pam pam pam. Ah, uh, either up and then skill, minor power. Nah. Ya. Dah ya, dia heal kan tu kan? Aku boleh namakan ke aku punya binatang-binatang ni ah? Ya? Dead. Dead. Baik, sikit je lah guys. Kan. Boleh lah. Um, dah aku, aku nak try. Kalau attack biasa, dia punya... Okay, kita tengok. Kalau attack biasa... Uh, dia punya bar terus stun weh. Kelotak dia. Oh, maybe sebab aku main power kot. That's why lah. Tiga bar terus stun weh. Okay, aku nak try simpan. Oh, okay. Turn tu tamat lah. Alright. Okay, okay. Faham, faham, faham. Wah. tengok. Naik level. Dia pun naik level juga. Ya, yep, level 8. Let's go. Dah apa-apa. Minor replenish dengan minor power. Aku boleh buff diri aku sendiri. Minor replenish, aku rasa probably uh, regen. Ya. Yeah. Which is kita tak perlu lagi. Kita akan perlu bila lawan boss lah. Alright Sekarang kita tak perlu lagi lah Sebab macam kalau regen apa semua tu memang lawan boss Baru ada strategi kan Baru nak kena buat susunan strategi Ya korang boleh nampak eh betapa aku begitu excited eh Alright Kita dah sampai tepi pantai Tak ada masuk ni Oi Ooh interesting Alright kita ada kubur Check the status of Zero to learn more about status effect. Bagus tu tak, tak payah explain pun. Kau baca sendiri dia kata. Jadi kalau kita dash, dia kira ambush ke? Tak. Alright, so kita tengok oh binatang ni dia ada minor defense. Eh minor defense. Eh. <laughs> Wajah. Alright. Ah uh, kita boleh buat poison poke. Alright. And then kita Minor power kawan kita ni Every time dia attack dia sakit Itu yang kita nak Alright and then kita attack up Aku boleh attack dia Just nak tambah dia punya ni There you go Dead you Kau jaga apa kat sini? Oh secret Dah agak dah Dah agak dah Tapi smoke bomb je Are you serious with that? Smoke bomb je Ni macam power je ni Wah Apa ni? Body slam Oh dia pakai do Ui defense 999 Wait what? Okay maybe kita kena pakai poison po. Ya. Wait, what? Defend the heck. Right? Okay, kita try, kita try letak uh, a, yeah, maybe Ada. Alright. So mungkin itu cara dia Nak lawan Kenapa? Kenapa? Okay, aku nak try attack Okay jap sabar Kita buat skill dulu Poison poke yang ni Alright kita poison poke dua-dua There you go okay, aku nak try skill Ah uh, yang ni Wait what? Keras ke? Eh? Okay, kita try mana power Alright let's see, let's see. Ah! Okay, at least, at least dia kena poison tu, okay? Jom, jom kena poison. Itu yang best tu. Alright, aku just kena main healing je lah kot. Dia nak mati dah ni. Ah, aku kena main poison je lah kot. Alright. Ah, kita heal. Heal ah, atas, okay. Alright. Ya, biar dia mati sebab poison je, okay? Mati sebab poison je. Uh, let's see. Okay, that's good. Uh, let's go. Kita try something yang menarik sikit ni. Apa ni? Replenish. Minor replay. Aku tak pernah try. Tapi aku nak try. Kita try replenish. Ah. Oh, mati dah. Jadi kubur dah. Alright. Uh, bahaya je belah sana. Okay, aku dah tak ada SP. Aku kena add up kan nak naikkan XP. Tak silap. Alright. Uh, yang ni pun aku rasa kita... Gain SP target defense. Oh, ni banyak SP kita dapat ni. Yup. Kita... Kita penuh balik SP kita. What the heck? Alright. Uh, ya... Yeah. Okay. kita heal ni Alright, heal 8 lah, Okay, kita relax, kita relax Okay Lah, aku tak boleh pakai dah Poison Macam mana nak heal SP ya? Eh? Bukan defend ke? Bukan eh? Aduh Oh, HP dia satu je Serang je lah Okay, go Yeah What the heck apa yang kau jaga ni? Oh, gereja patutlah. Alright, kita dapat kalahkan tu. Itu memang puzzle lah. Aku suka itu. Aku suka fight tu. uh, begitu puzzle eh. Aku suka. Alright, mana mana lah kita pergi tepi pantai lepas tu. Lalu sini lagi, lepas tu mana lagi? Okay, kita ada banyak laluan ni. Yang best ni game ni banyak laluan. Jangan ni aku patah balik. What the heck? Kenapa aku patah balik? Aku patah balik. Yup. So aku kena teruskan perjalanan ke sini. Yes. Bunyi apa tu? Alright. Kita boleh lalu atas. Oh, atas ada telaga. Ada item juga. Ooh, apparition skill. Okay, kita ada apa ni? Basic life steal. Ooh. Reduce HP by 30 and power by basic attack life steal. Oh, ni untuk life steal, life steal build. Alright uh, which is meteor minor healing down target healing capital oh okay aku rasa aku ambil ni kot alright kita ambil ni alright oh, welcome welcome welcome selamat datang selamat datang eh alright ah uh, jap okay belakang tak ada apa-apa kita turun telaga dulu Kita loot dulu apa yang ada dalam telaga ni Haa uh, telaga ni Uh ni macam point of no return je Kita tak boleh naik balik je Wajah Alright Kalau begitu Let's craft something uh, Meteor of course kita akan craft meteor Okay kita tak ada apa-apa Oh kita ada okay Tapi kita letak kat siapa Oh ni jatuh ke attack Ya ini di reconstruction ni macam tak function. Ya meteor eh. Oh, jap dia ada dia ada step magic ke? Eh? Oh, dia tak ada step magic. Alright. Adakah aku dah letak dekat com ready? sekarang ada berapa? Oh, dia ada dua. Hmm, yang ni yang buat kena fikir lama eh. Meteor, let's go. Kita boleh jatuhkan healing juga. Dan ni, ni bagus ni. Minor power down ni okey. Right, aku rasa kita ambil ni lah kot. Ya, kita jadikan uh, kembar ni, ice cream ni apa? Ice cream ni, yes. Dia debuff, alright. OPO oh, Debuff apa-apa game memang baik Bagus Aku suka Dan dalam game ni nampak macam memang function lah Okay Kita laluan bawah Tapi air terjun tu bagaimana? Kita masuk air terjun tu je Ya aku tak boleh naik dah Will <laughs> Oh boleh boleh boleh Take Oh ada secret ada apple Tembus ke mana? What? Jauh yang tembus. Tengok macam mana dia boleh pusing sampai jauh sini. Ni apa ni? Ni apa ni? Eh. Ni apa ni? Alright, there you go. Woo! So, kita ada si magic tu yang healing. Kita boleh bunuh healer dia uh, Aku akan naikkan defense lah for sure And then Okay Kita kena buat ni Wajib Alright jatuhkan power dia Sebab pedih ni Yes Yup Ah, uh, Okay dia Oh HP 80 So aku try add up dulu Lepas tu yang ni maybe Oh nanti dia attack lagi weh Masak aku weh Oh maybe aku patut letak poison kot ya. Which is much better kan Okay aku replenish uh, Healer dulu Right Okay Aku nak bunuh yang tu dulu Nak bunuh yang ujung aku ada skill apa? Um, aku ada medium skill. Boleh guna kalau ni tak mati. Okay, mana HP paling rendah? Alright, miner ni paling rendah. Uh, sembilan je weh. Oh no! Okay, aku tak akan guna skill tu. Aku tak akan guna dah skill tu. Very, very bad weh. Dia lapan je Oh oh Ya at least dia regen Okay lah Ah. Uh... No tak mati Oh god this is bad This is bad Okay So regen tinggal satu lagi Aku ada satu lagi turn regen Ah, uh, I guess kita replenish atas ni maybe dia boleh heal lagi satu turn i don't know man right oh dia heal yang tu ke ah mampus dah masalah lah ni yap pedih pedih pedih pedih ya aku aku tak boleh ni aku tak boleh aku tak boleh alright aku tak boleh so aku, kita kena poison yang tu dulu apa 94 96 97 tu Ah masuk dia. Ah. Okay, eh, kita akan retry, kita akan retry. Okey. Alright, aku dah tahu nak buat apa. Aku tahu nak buat apa. So first of all, kita terus poison poke. Ah yang ni. Alright, dua turn. Okey. Lepas tu kita Minor power down Okay 75 eh Alright Ya aku boleh stack lagi poison poke ni Ya stack je lah Yup Stack je lah Oh oh Alright skill skill skill Ya aku dah ready untuk fight tu aku tak tahu Okay dia heal yang tu bagus Alright Aku tak tahu aku ready Aku ready ke tak uh... Alright dia dah lemah Macam mana eh ni level 2 Aku level berapa eh Too much uh, Okay aku boleh regen Okay ni dia dia skill kan Okay poison Ah, uh, Pasal oh Pasal poison Okay boleh kot So slow lah. Ya yeah. Okay okay okay okay okay Pam pam pam pam pam pam. Okey, poison pok ni jelah harapan aku eh. Okey. Dengan regen tu. Okey. Ya, yeah, pedih bhai. Pedih oh. Okay, aku perlukan minor replenish ni. Aku perlukan sekarang. Okay. Pasal aku kena heal aku punya SP Okay dah sebaik dia heal yang tu Helmet tu At least lah at least Okay Sebaik lah Oh no Asal, asal sakit sangat tu Aku dah tak boleh buat poison poke Ya aku rasa fight ni kita tak boleh ambil lagi lah Ya aku tak rasa fight ni kita boleh ambil Berapa defend dia? Banyak lah kot Yup Arno Ah. Ya kita try ya Yup I'm dead Alright Yup Not gonna do that Not gonna do that Alright. Oh dia mati tu kat sini. Aku level berapa weh? Aku nak tengok. Aku level 8 je. Aku tak sepatutnya lawan tu. Alright. Tak sepatutnya guys. Okay. Oh, aku dapat expect gem lagi. Tak sepatutnya lawan. Okay last fight. Kita tak sempat lah nak try boss tu. Sebab boss tu level 12. Lepas tu anak-anak dia ni level 6 dengan 8 tadi. So yeah. Ya, aku tak ada skill yang power healing healing tak cukup power lagi. Okay. Kalau healing power okeylah. Ha, kita try minor power. Dia buat apa tu? Tak tahu dia buat apa. Law lawan sesama level okey ah. Ha, tapi kalau ha, aku nak add up dulu. Aku nak try something. Bukan try something pun. Guess not Oh my god tak mati Tak apa kau mati There go And then Kita boleh Pinded power down Right Apa 99 49 tu Aku tak faham Susah juga nak land apa Land yang uh, Oh Yang macam Dia punya timing tu macam kalau guna kuasa medium kan pun Susah Ego. you Alright guys Aku rasa Aku dah tunjuk kan Macam mana game dia Hopefully korang Boleh nampak lah uh, Macam mana game ni kan Aku akan rematch balik lah dengan Shaiton tak guna tu kan Of course lah yang hujung sana Oh okay Sebab dia macam protect something I guess Dia macam drop something tau Ya yeah. Dalam dalam harta ni ada something Aku dapat masuk eh <laughs> Aku dapat masuk So aku tak perlu lawan dia Wow <laughs> Aku dapat masuk Alright Kita lari Alright Sebab kita ada semua bomb Okay tu Alright Satu hari nanti aku akan lawan dia ah. Satu hari nanti Ah, okay, so tembus itu lah tadi. Alright, alright, alright. Got it, got it, got it. So now, okay, one more fight, one more fight sebelum kita uh, tamatkan preview sejam ni. Overall, aku suka game ni. Alright, untuk preview sejam, 10 out of 10. Alright, untuk preview sejam. Kalau ada musuh lah, kalau ada. Alright, kita boleh lalu sini, uh, Duri. Bagi aku satu musuh, please. Turun ke? Turun ke? Dia pun tak tahu nak turun macam mana. Okay, let's go. Last musuh. Oh, hantu pula. Ah, uh, sketchy triple strike minor power. Okay. Apa mas? Apa skill yang tu? Minor defense. Okay. Aku tak tahu. So aku akan buat minor defense dulu. Lepas tu maybe head up Alright, this round tu Okay, oh tu triple strike dia Okay, sure uh, Let's go with Ya, yeah, kita kita double attack je lah Aku edit up je lah Nah, dia tak serang pun uh, Alright Okay, lepas tu There you go Done Alright, tak ada masalah dah rasanya sebab dah bantai dua-dua ni. There you go, mampus situ. Ya, dia punya triple tu pedih gak lah tapi uh, tak ada apa yang perlu dirisaukan rasanya. Alright, sebab aku boleh heal, aku add up je. Ya. Lepas tu minor power, mari kita settlekan. Alright. Yeah, skill medium ni payah weh nak hit, nak hit. Magic strike pun sama juga. Yang ni pun payah weh. Kalau kena tu cantik lah Tapi aku macam takut pula nak pakai Dan sebab aku pakai basic attack punya ni kan Yup There we go Aku dapat dapat naik level 11 Baru aku boleh lawan dengan uh, Boss tu lah Alright Oh, atas dah sampai rumah tu kan. Okeylah, tak apalah. Kita Oh, boleh turun eh. Kita tamatkan di sini lah guys. So, terima kasih pada siapa yang menonton. Inilah dia game yang bertajuk Outbound. Right? Banyak betul game yang bound-bound ni kan. Soulbound, Outbound. So, memang menarik. Aku suka kalau korang suka dengan video preview satu jam ni. Suka dengan game ni juga. Boleh like, komen. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk support aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. dead. Bye bye. Best give me.